igihugu cy'ibyiza aho abakirijwe bazoba bahashikanywe no kwizera yesu kirisito gusa ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito nk'uko mwamaze kubibona uyu ni umwanya udasanzwe wo gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza urahawe ikaze rero kuba uhisemo gufata uno mwanya kugira ngo ukurikirane ikiganiro cy'uno munsi ikiganiro cy'uno munsi kiravuga ngo hakwiye gufatwa ingingo itandukanye n'izindi zafashwe ubwa mbere bitabaye uko isi iriyubika ahazoza harabura iyi niyo ntumbero y'inama kope 26 yiswe ko iriko iragarukira ibidukikije ishajema kirimatike bashize imbere ibi nivyo tugiye kurabira hamwe mwa kino cigwa ariko kandi nk'uko regrema canke icivugo dukorerako ntitujya kure y'ivyanditswe byera turaraba ibiba hama tukabikompara tukabigereranya n'ivyanditswe byera. hama ibyanditswe byera bikaduha intumbero nziza yo gukorera ko twamara kuyibona tugatangura kubyamamaza yewe yewe nimwumvishe ijambo ry'imana riri ko rirabwira abantu buno munsi imbere y'uko twinjira mu ido n'ido gicigwa nkundira mugenzi twishire munsi y'uburinzi bw'imana mu gusenga uhoraho itandara kizima wewe ushobora byose mwami utegeka bikaba ukavuga bigakomera izina ryawe ririhabwa icubahiro igihe twiga ijambo ryawe duhe kuzirikana yuko uri umuremyi wacu duhe kuzirikana yuko n'aho icyaha cyaje kikatwonona wewe muri wewe honyine niho hashobora kurongera intsinzi niho hashobora kuronka amahirwe akomeye mu buzima bwacu nicyo gituma mwami tuje imbere yawe kugira ngo ubwo twumvirize ijambo ryawe ureme gushasha ubwenge bwacu n'imitima yacu uduhe indinganizo nziza yo kugendera ko mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito amen nk'uko mugenzi nari mpejeje kubivuga icigwa c'uno munsi kiriba cibanze cyane ku nama mpuzamakungu kopi ya mirongo ibiri na gatandatu iri kubera mu gihugu cy’Ubwongereza i Glasgow muri ekose iyi nama ni inama idasanzwe nk'izindi nama zagiye ziba zidasanzwe ngira ngo ino mvugo muca muyumva ni kuvuga ngo ni ibintu byateguwe ariko kandi biri kubandanya bironderwa gushigwa mu ntumbero y'ababitanguje bagomba ababitanguje ni imigwi ikorera mu buryo bw'igwihisho itagaragara igaragara ku isura nk'abagira neza abantu baronderera neza kiriya kiringa muntu cyose yamara muri iyo neza baba bariko bararondera baba bihishije ibindi bintu biri inyuma yo kugirira nabi uwo wese yoba ari kure canke yabo ariko yegereye imana ibi tugiye kubiraba mwa kino cigwa kugira ngo na cyane cane muri ya ntumbero yacu yo kuguma tubaza umurinzi w'isiyoni ariwe byanditswe byera ati tubwire mbega igihe kigeze he bagenzi mwa kino gihe n'igihe cyo cyo gufata murabona mu gihe cy'intambara usanga hari abadoriya bagenda bakaba bicaye nko ku misozi cyangwa ahantu hubatswe harehare ku buryo umwasi akiza gusa baba bamubonye mwa kino gihe rero ni igihe gikomeye bisaba kuba nk'abadoriya kuguma twitegereza ntituzimire cyane ngo tujye mu bunyantege nko n'umwanya na mutonya ahubwo tukaguma kuri yesu kirisita ati yesu duhishurire tubwire mbega igihe kigeze he mu nama igihe yatangura hari ku itariki imwe ni kuwa kabiri w'ino ndwi nyene turimwo aho inama yari igiye gutangura inama igira mirongo ibiri na gatandatu y'isi yose igarukira ibidukikije muri ino nama ubwa mbere kubera yabereye mu bwongereza ni kuvuga ngo umushikiranganje wa mbere w'ubwongereza niwe yatanguye kuvuga nko gutanga akeye kwakira abantu bitabye iyo nama kugira ngo abakire ariko mu majambo yiwe mu kubakira yakoresheje ano majambo muri ino disikuru ngiye kubabwira turaza kwihweza icyo bibiri yivuga kuri ano majambo mu nyuma ariko ndagira ngo ubanze wumve amajambo bavuze ayo ariyo yavuze ati hasigaye yavuze ati ibi bintu tugiye gukora ntabwo ari filime ntihakagire umuntu n'umwe abyumva nka filime iyo akoresheje ino mvugo nka filime ni kuvuga ngo ntiwumve yuko ari inkuru gusa ziri ko ziravugwa nk'ibintu bitabaye ahubwo ni ibintu biri ko biraba hasigaye umunota umwe gusa iyi si ikijima ni kuvuga ngo bakurikije ukuntu ihindagurika ry'ikirere ririko riragenda nta buzima bwa kazoza buhari yavuze ati ubuzima bwa kazoza dufise bungana n'umunota umwe gusa yavuze ngo uyu iyi si umuhero wayo urahari kandi uyu muhero wayo w'isi ni uguhondobera ku bidukikije yerekanye yuko ibidukikije ubushyuhe buri ku rugero rubi rubi cyane ku buryo hasigaye abakurikije umuvuduko biri ko hamwe hatogira igikorwa nta dufise agahe gato gato ko kuba kw'inosi kangana n'umunota umwe yaciye avuga uko dutegereza ni kuvuga uko ataco abantu tugira icyo dukoze niko ibintu birushiriza kuba bibi turi bwikangure bwijimye ubuzima bwo ku isi bwose bwaheze acavuga ati ni kuvuga ngo dutegereza kugira icyo dukora none ubunyene, apana kuzogikora muri kazoza cyangwa ngo abana bacu abe bo bazogikora ntiyandi majambo yari karababwira ati ubu nyine turi buve ngaha dutoreye umuti kino kibazo yerekana yuko abantu bari ngaho mu nama na wenyine arimo nibo bantu bonyine bahari bashobora gutorera ibibazo isi yose ibi turaza ko, reka tubanze turabe uwarayoboye inama nawe uwarayoboye inama nawe igituma icigwa cy'uno munsi twagihaye umutwe uvuga kuriya ni iki kintu turabira ku warayoboye inama yatanze introduction avuga iki ibintu bagiye kwigira ko mu nama yavuze ati inama zose twakoze hariho ibintu twafunditse kandi twafunditse ibintu byinshi ibi ntitwokwirirwa kubivuga twarabivuze ko cyane n'ibijya abahinga bagenda bavuga ati isi iri kirahondobera bivuye mm, kubyuka baragerageje kubigabanya ku mashyamba turigwa kudateragira amashyamba hamwe n'ibindi muzamwumva bavuga byokorwa kugira ngo hashobore kugarukirwa ibidukikije n'ihindagurika ry'ibihe ibi rero byose nibyo yavuze ati twaragerageje turabikora ariko nta kintu na kimwe byavuyemo ni kuvuga ngo kugera ku nama ya pari ibyo bari baremeranije ko barabishyize mu ngiro ariko nta kintu na kimwe cyavuyemo niko yavuze aravuga ati byumvikane rero yuko muri ino nama nta kutugarukana mu bintu twari twaravuze kera kuko twarabikoze biranka mu yandi mashyamba ariko aravuga ngo hategereza gufatwa iyindi ngingo itandukanye n'izindi ngingo bari barafashe muri kazoza iyo niyo ntumbero y'inama yatanzwe joe biden perezida w'igihugu wa leta zunze ubumwe za amerika asariwe akuriye ubutware bwiwe ari bwo buganje isi nk'uko nawe abyiyemerera yavuze we ati abantu mwese mwaje ngaha muri ino nama aha bagiye batanga amadisikuru maremare ariko ndi gutanga utujambo tumwe tumwe kuko byose nitwo bigaruka ko hano mu kigwa ariko gusa ndi kubereka amajambo bagiye bashikiriza iyo yari karerekeza mwebwe muri ngaha mwaje muserukiye izi yose ni kuvuga ngo ababatumye barabizeye mushobora gukiza isi uno munsi cyane mukayica isi iri mu minwe yabo rino jambo igihe twari ko turaryihweza yavuze twaribonyemo ikintu kidasanzwe rino jambo twabonye yuko ari jambo ryo kwereka abantu igarade bariko hama wamara kubereka igarade bariko ukabona hamwe batokora icyo kintu igrade yabo yoba bamaze kwishyira hejuru nabo baba biteguye gufata izo ngingo nyine zituma baguma bari hejuru cyane baguma ari abantu bemewe ibi ni byo Joe Biden yakoresheje yavuze ati twebwe turi ngaha mu nama ni twebwe karuhariwe isi yatwizeye ituzanaho no muri ino nama swati dutegeza gufata ingingo ibanezereza tukabarokora cyangwa tukabica nibyo uno mugabo yavuze ariko kandi ndabibutse yuko igihugu perezida w'ubushinwa hamwe na perezida w'uburusiya batitabye inama batayitabye ibireka turaza kubiraba imbere ariko reka rero dusanzurire twamaze kumva inama irikiraba kandi twamaze kumva za introduction z'abantu bamenyekana bamwe bamwe bavuze kumbure mu kindi cigwa tuzovuga ibindi ariko ibi bintu bano bantu b'abanyepolitike bavuze reka turabe iyo biri biriko birerekeza nico bibiliya ijambo ry'imana ryoryo rimurikira ibirenge byacu ritubwira ubwa mbere ikibazo duca tubanza kwibaza ni iki mbega ibi bintu by'ihindagurika ry'ibihe byatewe biterwa n'imyotsi biterwa no kubura kw'amashyamba biterwa n'iki imbere y'uko utorera umuti ikibazo biba bikwiye yuko ubanza kwiyumvira ati mbega solisiyo ni iyahe ni igiki cyateka ibibazo nk'uko tubizi imana yari yihegeye kurema adamu na eva yabajyanye atugiye mu itanguriro kugira ngo tumenye ibintu byose uteza kumenya ibintu byahereye igihe imana iremye adamu na eva ibajyana mu itongo rya edeni ibaha indinganizo nziza yo kubaho ijambo ry'imana rimbarira ngo bari barekuriwe kujya ku biti byose ariko kandi igiti kiri mu itongo rya edeni bari barabujijwe kukijyako kuko umunsi bakiriye ko bategerezwa gupfa igihe adamu acumuriye itegeko ry'imana uko ryavuze yategerezwa gupfa urupfu rwatanguye kuza ijambo ry'imana rimbarira hajya iriya mu itango rice cya mbere ngo ukwegeye isi umuvumo ibintu byose bica bitangura kuba bibi ububi bwagiye bwongerekana bwongererekana bwongererekana bwongererekana gushyika no mwa gihe impamvu ibi byose byaje byavuye ku kubera ikiremwamuntu kirenze itegeko ry'imana ryari ryahawe iyo tumaze kumva ngo byavuye kubera ikiremwamuntu kirenze amabwirizwa y'imana umuti ngaho uca wumvikana kugira ngo bino bintu bihagarare rero abantu twari kureka kurenga ku mategeko y'imana hamwe abantu twese tureka ubusambanyi gutukana kubesha kwicana gusenga ibigirwamana n'ibindi uko ibyagezwe cumi bitubwira ntaha umuti ku isi wocuboneka. uboneka nicyo gituma imana yavuze ati kubera yuko abanyakibi bobo babandanya kuba benshi birakwiye yuko ndimbura abanyakibi icyaha kikavaho cyamara kuvaho abagotsi bakabona kwibera mu mudendezi hariya mu byahishura yohana igice cyaho cya mirongo ibiri na kimwe harabitwereka yuko kugira ngo imana ishyireho ijuru rishya n'isi nshya nuko icaha n'abanyacaha bazobanza kurimbuka premier solution niyo yiyi ikindi kibazo twokwibaza mbega abantu batuye ku isi ni cyahe kindi kintu bokwicara ngo bakore kugira ngo bashobore gutorera isi ibibazo barabizi neza papa francisco mu nyandiko yiwe yise rawudatubusi yarabyanditse nawe aravuga ati abantu birakwiye yuko tugaruka ku mana tukayumvira ariko kubera yuko ririya jambo satani yakoresheje hariya mm, mu itanguriro guhenda eva ryo kuvuga ukuri kuvanze n'ibinyoma aca aravuga ati tukagaruka kwitondera isabato y'imana iyo nayo kera yaboneka ku munsi ugira indwi hamba mwa gihe naho iboneka ku munsi wa mbere abaracanze abantu rero abacanze solisiyo turi kuvuga niyo nyine n'abariya bakwiye bagiye gufata ariko kandi iri nk'ikinyoma ibi ibi nta handi biri ko birerekeza dukurikije ano majyambere y'abandi bantu bose barerekanye yuko atayindi solisiyo ihari ataruka abantu bumvira iby'imana yavuze ariko kandi nta kumvira iby'imana yavuze bobo baca bumvira iby'umuntu yavuze bitwa ngo ni umuserukizi w'imana uyu ngo agiye kububakira ubwato bwa nowa abantu bose bahungire ku buryo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri n'indwi bazoba bibereye mu isi y'iparadizo ya hano ku isi reka tugende turabe icyo ijambo ry'imana ritubwira igihe satani yarekurirwa kugenda kugira nabi yobu yobu imana imaze kurekura satani icitwa ikibi cyose yaragikoreye yobu ibyanditswe byera bitubwira iki bitubwira ngo kubera abantu barenze ku mategeko y'imana abantu bagiye kure y'imana imana ngo yarabakuye ko ubuntu bwayo ibakura k'ikigongo cyayo ibyago satana arungika ku muntu wese imana yarekuye bica bitangura gushika ku isi isi yarirukanye imana imana iringira ya isi iha icyicaro satani bivuye mu gukora ibyaha gutyo ibi bisatana acatangura kubirungika ku isi nk'umuntu asuka amazi adakama ushaka kubisoma reba muri yesaya igice cya mirongo ibiri na kane ku murongo wa kane gushikana gatanu nk'uko twamaze kubivuga nimurabe ibintu bigiye gufatwa bizoba bisa nk'ibyo kumvira imana ariko bihakana ubushobozi bwayo inyishu iboneka muri yesayi igice cya mirongo ibiri ku murongo w'umunani igice cy'umunani ku murongo wa mirongo ibiri nako havuga ngo ntibatavuga ibihwanye n'ibyagezwe dusubire ku byagezwe no kuri bya bishinga ntahe nibatavuga ibihwanye nabyo bazokwaba mubwira ntibuce ni kuvuga ngo inyishu ni kugaruka ku byagezwe by'imana ihereba rero ukuntu satani acanganya ibintu abarira abantu ngo nimugaruke ku byagezwe by'imana byo kuruhuka isabato ariko akabahindira kuruhuka ku isabato y'ikinyoma urumva ukuntu satani acanye ibintu mwabyumvise isolisiyo iri mu kwitondera ibyagazwe by'imana kubera yuko satani ataciza dushakira aca azungurutsa ntimuze mwitondera ibyagezwe by'imana ariko mugende kwitondera icyagezwe kitari icyo mukitwe ngo muri ko muritondera imana ariko muri ko muritondera icyagezwe kitari icyo eh, mbega murumva bino bintu bagenzi ukuntu bimeze hmm? bino bintu murabitahura intumwa pawuro yari yarabivuze hariya mu cete yandikiye icete cya kabiri yandikiye timoteyo igice cya kane ku murongo waho wa gatatu yaravuze ati kuko igihe kiza batazokwemera kumva ukwigisha kuzima ariko kuko amatwi abajya yifuza kumva ibibanezereza nka gihe cyacu abantu benshi bariko baranka kumva ukuri ariko bakishimira kumva ibibanezereza gusa vyerekana iterambere vyerekana icyogirira umuntu hano ku isi amatungo yabo imodoka zabo n'ibindi ntivyononekare ubagira inama ababwira ati ibintu byabo ariko arabitorera umuti bararyoherwa cyane bari kumva yuko bokwama babwirwa amakuru meza yibaryohera ibibanezereza ibyo bashize imbere ibyo bumvise kera babwiwe n'ababyeyi babo nibyo uno munsi bariko barashyira imbere ukuri kukavugwa ikibazo cyubazwa mbega nawe mugenzi nturi muri aba ndi kubwira abanyumviriza bose ijambo ry'imana uno munsi riravuga ati niwumve ntiwumve wumve ikigwa kibandanya kitwerekeza hehe igihe imana yesu kirisi yari iri hano ku isi ibyanditswe byera bimbarira ngo haje umusore w'umutunzi iyi nkuru murayizi mwese ariko hari ikintu ngiye kuberekera ko umusore yakoresheje imvuga avuga ati mwami yesu nkora iki kugira ngo nzoraga ubugingo budashira kugira ngo nshobore nanjye kubona ibyiza birushirije ibindi byiza gukora ibindi mbega nkora iki yesu inyishu yamuhaye yamubwiye ati mbega mu byanditswe byera havuga iki mbega havuga iki ibyanditswe byera mbega mu byagenzwe havuga iki havuga iki uyu musore aca avuga ati iyo byagezwe njyewe narabyitondeye iyo uvuze ngo ibyagezwe warabyitondeye haba hakwiye apurikasiyo yesu yaciye amubaza ati yaciye amubwira ati reka ndabe yuko wabyitondeye bati ibyo utunze ubihaboro yari yabyitondeye ku rukoba gusa ariko atabyitondeye kubw'urukundo nicyo gituma mugenzi duhamagarwa kwitondera ibyagezwe bivuye ku kwizera gusa by'imana tubyitondera bivuye ku kwizera gusa ok ikigwa rero kiriko kiratwerekeza hehe matayo igice cya cumi na kabiri ku murongo wa mirongo ibiri na kane matayo igice cya cumi na kabiri ku murongo waho wa mirongo ibiri na kane hagira hati ariko abafarisayo babyumvise baramubaza bati uyu ntashobora n'ikindi gusenga abadayimoni atari bezereyeri umukuru w'abadayimoni abafarisayo narabwiye yuko ari abantu baba barashyizeho ibintu bibobitse bagenjwe gusa kunegura bamaze kubona ibyo yesu kirisita avuga baravuga ati uyu muntu n'umukuru w'abadayimoni abantu bafise ibintu bemeye badashaka guheba ngo bihane bakurikira inyigisho nziza ya bibiliya ha kuvuga ngo bihane bave ku bintu biri gukorwa n'abantu by'imigenzo hamwe n'ibindi ariko bari kurondera gufata izindi ngingo nka ya yindi adamu yari afatiwe muri edeni yo guhitamo kugenda kure y'imana no kwigwanira ku giti ciwe byanditswe byera ibandanya bitubwira iki reka dusome muri yohana igice cy'indwi ku murongo waho wa cumi n'indwi yohana igice cy'indwi ku murongo waho wa cumi n'indwi hagira hati ntihaba hari ugomba gukora ibyo wakunda azomenya izi nyigisho ko zavuye ku mana cyane ko mbivuga mbigeneye hariho umuntu ashaka gukira kugira ngo azoragwe ubugingo budashira azoragwe ubwami bw'imana nta yindi solisiyo ategerezwa gufata nta yindi nyishu ikwiye gufatwa ni gusubira mu byanditswe byera akemera ijambo ry'imana bibiliya yuko ryavuye ku bumana kandi akemera yuko imana nayo ari ishobora byose umuntu afata ingingo iyi nyine wenyine niwe ashobora gukira mwa bino bihe bigoye cyane gutahura ibyo ari byo ibyanditswe byera niyo nkinzo ibyanditswe byera niwo ntumbero abagira ubwenge hariya mu migani igice cya gatatu ku murongo wa cumi na gatatu havuga hahirwa umuntu wese yironkera ubwenge mwa kino gihe birakwiye yuko tugira ubwenge butandukanye n'ubwenge bw'abisi ubwenge bw'abisi bafise bitandukanye cyane mwa kino gihe birakwiye yuko dusekengura tugacekengura kugira ngo dushobore kugira ubwenge none abanyabwenge n'abahe zaburi y'ijana na cumi n'icyenda zaburi y'ijana na cumi n'icyenda niyo itwereka abanyabwenge bibiriya iri kiravuga aba bo ku murongo wa cumi na rimwe nabitse ijambo ryawe mu mutima wanjye ngo noye kugucumura ko umunyabwenge wa mbere ni umuntu abika ijambo ry'imana mu mutima wiwe kugira ngo yoye gucumura ku mana aha niho ubwenge bwa mbere buva abandanya umunyezaburi atubwira ku murongo waho wa cumi n'umunani ngo kwezesha amaso yanjye kugira ngo mbone ibitangaza byo mu byagezwe byawe umunyezaburi asaba ati ikindi gikomeye cyane imana itunganye amaso yiwe mu bushobozi bwa yesu Kristo kugira ngo ashobore gutahura amabanga yihishije mu byagezwe by'imana ariko rukundo gutsindanishirizwa kubwo kwizera hamwe n'ubugingo buzohabwa umuntu wese yitondeye ibyagezwe by'imana umunyezaburi abandanya avuga mu mirongo ya mirongo icyenda n'icyenda ya kino gice nyine umunyezaburi ku murongo wa mirongo icyenda n'icyenda yanditse amajyamba akomeye avuga ati mfise ubwenge buruta ubw'abigisha banje bose kuko ibyo wihanikirije ari byo ndimburira umunyezaburi aremeza noneho ko niba iby'imana yamaze kumuha amaso yamaze kumufasha akagendera mu ijambo ryiwe aravuga ati uyu muntu ameze uku afise ubwenge buruta ubundi bwenge bwose bwo ku isi ye nta bundi bwenge bubaho ku isi ubwenge buza bukubwira ngo wice amategeko y'imana ukore ikintu kijyanye n'amategeko y'imana urugo ntabwo ari ubwenge ni ubupfu ni kwishyira hejuru gusa atacu uratacu ushoboye ku murongo waho nyine w'ijana na kangahe ku murongo w'ijana na cumi na kane ku murongo w'ijana na cumi na kane haravuga ati ni wowe byigisho byanjye n'inkinzo yanjye nizigira ijambo byawe aba bo bagize ubwenge bizigira ijambo ry'imana ibyo byavuze byose akaba aribwo bizigira ijambo ry'imana ni ryo rishobora kutubera inkinzo rigatuma turwana urugamba rwimirije kandi tukaba mu mutigiri w'abantu banesha abanyefeza igice cya gatanu ku murongo waho wa cumi na kane gushikana ku murongo wa cumi na gatanu abanyefeso igitabo cy'abanyefeso igice cyaho cya gatanu ni ku murongo waho wa cumi na kane gushikana ku murongo wa cumi na gatanu haragira hati nicyo bituma bivugwa wikangure usinziriye uzukuve mu bapfuye kirisita arakumurikira ijambo no munsi ry'imana riri riravuga iki riri riravuga ati ikangure igihe kirihuta ubuhanuzi buri ko burasohora imana iri kirahamagara ngo bantu banje nimuviwe ntimwifatanye nabo biriya barimo na nkinamico bafise ibyo bagendereye bafise ibyo bifuza gushika gushikako gukira kwacu tugufise mu mana mu ijambo ry'imana bibiliya niho honyine hariho ubukiriro ijambo ry'imana rirakubwira ati nicyo gituma rero uno munsi wewe nanje turi ko turabwirwa ati nitwikangure igihe kiriko kirihuta ubuhanuzi buri ko burashika abisi bari mu myitozo n'imyiteguro ya nyuma yo kurwana intambara ya nyuma abakirisitu nabo bahamagarirwa ati reka musinzira kurira ahubwo nimwitegure mwikangure ubuzimire ntibubu batware ikibazo we uri kurumva ino mburi cyane uri ubwenge bwawe uri kuriyumvira amatungo yawe agiye guhombera mu inosi ntitugire ishamvu hano muri inosi tuyibayemo turi ingenzi niba mugenzi witegereje ubwami bw'imana menya yuko kintu ukwiye kugira ikigirwamana mu inosi ahubwo tuyibayemo turi ingenzi twigira iwacu mu ijuru niho heza niho heza aho yesu kirisito yaduteguriye ibi ugomba kubyemera cyangwa ukareka uvuze ati oya njyewe ino si ni iyanjye naho abahinga bari kubarorogera uburyo bwose bayibungabunga ngo bayigarure impera n'imperukira ikirahera eh, ntizokwama kandi si naho yoba irahagumye wewe oho ntuzokwama ntuzopfa hahirwa umuntu afata ubugingo bwiwe akabuhungira muri yesu kirisito yesu yatsinze urupfu atsinda n'ibibazo byose umurimwo nawe uba waratsinze hariya ni mu gitabo cya Yeremiya igice cya cumi n'indwi ku murongo w'umunani kubera yuko hahigwa umuntu yironkera ubwenge ni kubera iki hahigwa umuntu yironkera ubwenge Yeremiya igice ni cya cumi n'indwi ku murongo w'umunani kuko azoba nk'igiti gitewe iruhande y'amazi gishorera imizi yacu iruhande y'uruzi kitumva izuba iyo ryatse ariko kikamana itoto ntikizorinda kwiganyira mu mwaka w'uruzuba kandi ntikizoharuvuka kwama umuntu yagize ubwenge arahiriwe kugira ubwenge ni kumva ijwi ry'imana ririkubwira ati inyuma y'abo bagabo bari mu bintu bidafise iyo bifashe n'iyo biva ureke kwifatanya nabo mu byo bari barakora byo kurenga amategeko y'imana ahubwo ufate ingingo yo kuza nawe ku rufatiro wifatanye natwe kwitondera ibyagezwe by'imana n'isabati rimwo muri icyo gihe uzoba ugize ubwenge kandi ugize ubwenge nta kintu na kimwe kizoba kigutera ubwoba amaso yawe azoba yiteguye gusanganira umwami wacu yesu kirisito agiye kuza ndarikira abategereje ukugaruka k'umwami wacu yesu kwa kabiri mu gihe abisi bari mu nama iyi nama bayitiriye ngo niyo kugarukira ibidukikije ariko kandi iteraniyeho kwigira ukuntu bagiye gushyitsa ubuhanuzi bwo gucobogoza no kugirira nabi abantu babategereje ubugaruka kwa yesu kirisito nibyo ariko kandi ibi turi ko turabivuga turi kuvuga intumbero bo bafise imana ibonye igihe kitaragera bashobora kuzomarira zino ndwi zibiri bakavayo ata kintu bafunditse kubera yuko nk'ubu twamaze kumva yuko perezida w'igihugu cya amerika joe biden afise ubwoba bwinshi kandi byamubabaje cyane aravuga ngo perezida w'uburusiya n'ubushinwa ngo bakoze ikosa rikomeye bamukoshereje cyane cyane kuba bakitabye iyo nama tuzi neza yuko bino bihugu nabyo ari ibihugu bitura bikomeye mbega ingingo iri bufatirwe muri mu bwongereza muri ino nama uburusiya n'ubushinwa ruzoyakira gute ni kubera iki batitabye ino nama mbega imana yoba idashaka yuko bano bagabo bashika ku ntumbero yabo muri uno mwanya canye ibi ntabyo tuzi ariko twebwe icyo duhamagarirwa n'ijambo ry'imana Bibiliya ni ukwitegura n'aho imana yokwegeza agaha imbere gatonya yobara agahirikira duha nk'abategereje kugaruka kwiwe kugira ngo twitegure twongere twamaze dutange iyindi mburi ya nyuma ku batari bwayimenye nicyo gituma kano gahe hamwe kuramuka kabonetse ntagaragahe ko kuryama no gusinzira mu gihe ino nama izoba ikoranye ikazohera ku igenekerezo rya cumi na kabiri za kuno kwezi natwe abategereje kugaruka kwa yesu kirisito dufise indwi iyindi yahariwe amasengesho kugira ngo natwebwe tujye mu nama yo kwiga kuzohangana n'ibibazo n'akaga byimirije biri imbere ni kuvuga ngo umuntu atiteguye muri iyo migwi ibiri azoja mu mugwi urwanya abera um, ni kuvuga ngo azohinduka ibikoresho murabona mu ntambara abatazi kugwana, bahinduka abantu bikoreza imifuko y'ubududu n'ibindi titujanire hariya eh, umugu ubifatiye urabikoreza ibintu ati jana hariya jana hariya hama nawe akarugenda mbere kugeza n'aho atamusirikara muri nyuma usanga ariko aragenda rero abantu batitegura muri ino migwi ibiri yakire yesu kirisite aje ku basenge yuzuzwe nkemu y'urushayi nkemu ihambaye cyane uyu muntu azoca yifatanya ku rundi ruhande mwa kino gihe rero muri ino tugiye gutangura abategereje kugaruka kwa yesu kirisito tugiye kujya ku mavi kugira ngo dusenge ariko kandi niba twongewe agahe gatonya twiga ukuntu tugiye kugakoramo ivugabutumwa rihambaye ni igihe cy'uko umuntu aheba umwanya agaheba n'ibyo afise kugira ngo abizane bikore igikorwa cy'imana ni igihe cyo kwitegurira kurwana urugamba rwa nyuma ariko barasi ndi kuvuga urugamba rw'amasasu ndi kuvuga urugamba rw'iby'impemu kwamamaza ubutumwa bwiza bw'abamarayika batatu kugira ngo abantu bose bamenye bihane imbere y'uko igihe cy'umwijima kiza mugenzi imburi y'uno munsi iguhamagarira iki iguhamagarira ati mu gihe abisi bari mu myitozo mu myiteguro bicaye bariko baratugirira inama mwibuke yuko mu minsi iheze bino bintu bariko barakora bari babishize muri filime batugerera abategereje kugaruka kwa yesu kirisito babagereranya nk’ibi nk'ibikoko bizotera isi ariko kandi baravuga ati bino bikoko kubera yuko mu ku isabato biba mu mazu yabo tuzobitera ku isabato bari baravuga yuko bari barerekana yuko atahandi abagororotsi bagaragarira atari ku isabato kandi rero iyo ntambara igiye kuba ntabwo ari intambara y'amasasu zobifatiye ku isabato na dimanshe umuntu ategereza guhitamo bibiri kwiyemera imana akayizera ikamuha kwitondera ibyagezwe by'imana n'isabati rimwo hamba akazohabwa ubugingo budashira canke akemera kumvira iby'abantu akemera kuruhuka d’imanshi akaronka umudendezo n'umunezero w'inosi ariko akazobura ubugingo budashira nk'uko imana yoyo yaba yibira akabanga abantu bayo ngo bumvire imana aba ariyo bahitamwo bumvire iby'imana nanjye mu kurangiza icyigwa cy'uno munsi ndakubwiye ngo hitamwo yesu hitamwo yesu hitamwo yesu hitamwo yesu abizeye yesu kirisito nibo bazokwama bamukurikira ahaja hose kandi nibo bazohabwa igihugu cy'ibyiza gihora rica bihe byose hitamwo yesu bicitwa uno munsi mugenzi mwakira ijambo ry'imana abone kugira uzoronke ikiganiro gikurikira aho kizoba kivuga ngo imburi ya nyuma tuzoba twihweje neza ibiri gufatwa mu nama iri kuba kugira ngo dushobore gutanga imburi ya nyuma imbere y'uko akaga gatangura n'imbere y'uko ibintu biba bibi abantu bagomba kubanza kuburirwa ni kuvuga ngo rero ukore abone kugira ngo uzoshobore gushikirwa n'ikiganiro gikurikira ibi tubivuga ku muntu aje gukurikirana ikigo atari bwabikore hama kandi ufise ikibazo n'ikindi kintu woshikiriza kominoti kugira niyaki kuko komanteri ziri pibulike tucandika muri komanteri kizobonwa na benshi hama ikindi naco wokora ni gukora partage kugira ngo buno butumwa ubushikane kuri bagenzi bawe twese hamwe twitegure kugira ngo dushobore kuzaba umutigiri w'abanesha tuze turagwe ubwami bw'imana yesi akugire neza yesi aguha umugisha kandi aguhe kwamumwizera buri munsi mwakire ijambo ry'imana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 gira nawe icyo uterereye mwa kino gihugu dukorera imana mu gukora partage kugira ngo buno butumwa bushike no ku bandi